Esto es Democracy Now, democracynow.org. Soy Amy Goodman con Juan González. Ah, vamos a discutir ahora la crisis política en Honduras. El lunes por la noche la, Policía Nacional de la capital Tegucigalpa eh, decidió no obedecer las órdenes eh, de reprimir el pueblo. Y eh, ahora vamos a hablar con ah, el periodista Alan Nairn. Eh, hola, Alan. ¿Nos puede decir ahora qué ha estado pasando en los últimos días con las fuerzas de la policía eh, en Honduras? Ah, es extraordinario, es, eh, un levantamiento ah, de, la policía en contra del gobierno. Ah, ellos dicen que no, no quieren reprimir a la gente, que el presidente Hernández que es muy eh, cerca de la Casa Blanca de los Estados Unidos, están eh, tratando de usar eh, a ellos como un, instrumento político para, para dañar, a la población, para imponer Hernández como presidente por un nuevo periodo, que muchos de ellos opinan que es ilegal. anoche eh, ellos eh, montaron una rebelión y eh, dijeron que no van a usar sus armas, la mayoría que vienen desde los Estados Unidos, ah, para reprimir las manifestaciones populares que están ah, ah, tratando de presionar al gobierno para hacer oh, un, proceso electoral limpio Ah, con, una, ah, una compilación uh, ah, precisa de los votos populares. queda bien claro que el gobierno de Hernández que originó, es, es, un régimen que originó en el golpe de Estado del año 2009, tiene un temor de un proceso democrático Ah, porque hay muchas eh, indicaciones que la mayoría de la gente ah, sí ha apoyado a la oposición encabezado por el señor Nasralla en la elección. Ah, yo, he visto un private chat de un técnico electoral uh, de la Tribunal Supremo Electoral, en lo cual ese señor escribo eh, eh, que el fraude ya se hizo. Eh, él escribo eso el jueves 30 de noviembre, ah, que sí hay un fraude en proceso. Y ahorita la, la policía ah, han dicho que ah, ellos no quieren juntar y apoyar ese fraude de parte del presidente Hernández piensa usted eh, va a ser el impacto de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, eh, decidió eh, este par de días después de la elección de certificar que Honduras todavía tiene el, está respetando los, derechos humanos? Fue un hecho uh, bien clave. Uh, primero, Ah, con eh, esa certificación, ah, el Departamento de Estado de Trump dio una luz verde ah, militar y financiera al gobierno de, Hernández. También, efectivamente, eso también dio una luz verde al gobierno para completar su proyecto de fraude Ah, y también, ah, efectivamente, fue una llamada ah, de parte de los Estados, del, gobierno de los Estados Unidos para una intensificación de parte del gobierno de lo que ha de, una, una, guerra de clases que ahorita está ocurriendo aquí, porque Honduras es un país 75, eh, ah, de la población en las zonas rurales, sufren de ah, una pobreza extrema. Un tercer parte de la población nacional ah, tiene un salario de menos de un dólar por día. 25% de todos los niños del país padecen de desnutrición diario Ah, y en esa situación, ah, el pueblo ah, quiere un cambio, pero el gobierno y los ricos de Honduras quieren mantener su poder. Y ahorita hay un choque, un choque entre ellos y la mayoría, mayoría de la población. Y con esa certificación, de derechos humanos y de supuesta anticorrupción. el gobierno de los Estados Unidos, Unidos han, han entrado en el conflicto fuertemente en el lado del gobierno de Honduras, pero la policía, <laughs> e, e, ellos quieren e, ellos, ellos no quieren participar Uh, en su proyecto. Eh, Alan, can ¿puede decirnos quiénes son los candidatos Salvador Nasralla y el presidente actual de Honduras, Juan Orlando Hernández? Uh, Hernández uh, es un buen amigo del general John Kelly, el jefe del Estado de la Casa Blanca, la eh, eh, eh, mano derecha de, mano derecho de, presidente Trump ah, ah, y es un ah, viejo político de la derecha que participó y, apoyó al golpe de Estado de 2009. Nasrallah es una figura muy interesante y un poco raro Ah, él es un ah, presentador de la televisión, ah, de, programas de deporte, de, game shows, pero ahorita él es un aliado del movimiento popular, del movimiento de la izquierda moderada. y dentro de la población de Honduras, eh, queda bien claro que él tiene un apoyo bastante grande. Ese era el periodista Alan Nairn hablando con nosotros desde Tegucigalpa. Y para ver eh, nuestra entrevista con él en inglés pueden ir a democracynow.org.